တူလမီဒူလာဂရိုဗလန်အချိုနေလာယီမီလာဆာရာလိုက်နဲ့ယမီချိုကိုယပါကဖလဲတလဲယမီချိုမပါရကလဲယဖုံသကမလို့တပဲချိုဖရပူနေလာဂရိုဗလန်ချိုဤမေတပတ်တူလော်လပေါ်ဝဖို့စီစီပုတ်ခါတော့ဘာမလာကပဘာနိတကရဖဲကီတိုကီစီတန်နိပူနေလာတော့ဘမီဝဲစစ်ကိုချိုဖလဲခုခလာဂေတာဘိုစစ်ကိုချိုတရတရမလာဟီလာဝတာဘိုစစ်ကိုချိုမပါလာဂေတဖာစစ်ကနေလာ da joy ne basara of africa da tu lekhe yin la pu class la gri kera ta sa la ta pu cho da ta do te ta khane la po da chodra tra ta pha la hi la ta da ko thwe cho ko gir ba si ko ni la pa da wa ta gra ro la pha di am me ra saint thomas saint paul chamber hima so ta di ta o di la khap lo la gi ta tu ni la ကျိုဒရာဒရာမီတေပါကရကရိုတာဝဲဒခွေရာစီလာတာဒီတာဝတဖာကောလာဒတ်နိညာကောနေလားပမတ်ကိုတာစစ်ကောတဲ့ not the clay ဒါကြီးလဲဘဝကျိုးဖို့တိတဖာလဲရေဒိုလဲဘကလဲဟာကွာတာကောနေလား တာကွာရာလောနေမြောရာဝစ်ဂျီဝမ်ကေနေစတာကွာကလာဘူရာဒါအေလအကပါဖဲမင်းဆိုတာပူနေလာတကွေရဖူတာလက်တကလီချိုထာဒါချိုထာဝဲလခီမတမဆလက်တခုတိနေအသော်ဂရုဒေါတာတူပိတညာတရတက်လက်တနော်နေလာချိုတောတူလတလာပခုဒတာကေခုကနာတခွတရတဖာလက်တရတက်လက်နေပချပလာနော်ဒုတဖာဒေါတာခုတတတုကလက်ချိုတောဖို့ဒေါတာမူလက်ချိုကတဖာနေလာတတူဝိတဆတော့ဆဲရတော့နကိုတကွာကုတိချိုတရတဖာရက်လက်ဝဲချိုတာလကပလလာပွေဒါကီဆောလပချိုပခဲလာကောနေလာပွာ ဒလာပညာတဖလက်ပါအဖရိကပါကေဒရာတတူဝိတဆဒတတိတာကိုဖော်ဖာရက်လနေဝချဘိုတခွတရလကမလိုအရတာကောနေလားချဘမပချတရတရမီဖတ်တဖလက်ကိုနိဒပူဒီယမေတဒီနဲလီယမူမပတကဘကုတေတတပတပတ်ကူဖာအတရတက်လနေလား Groveland အလကတနေအမတ်ကိုတတချိုလက်ရက်လနေတတနော်လက်တော်ချိုဝလခီလဘချဘပတဟုတကေကောဒတမနေလက်တတိပရဒတိကကိုလောကောနေလား Spanish ကရုနေမေဝတခုတခါလက်ကလီချိုစာထောဒနွီ ဒဘလနေလာဂရိုဗလတူလိုအာရဝစစ်ကောတမလိုလမစကောဝစစ်ကောနေလာတလအမခိမလာဂရိုဗလချိုနေမီဝဲတပတ်ထွဲအလဲပွေတော့ခောပညောချိုတရတဖတ်ဒူထောခုတော့ချိုပိုတဖတ်လာဒူထောတမလိုနီလာကိဆုနေလာဂရိုဗလချိုနေပွဲကောကတဲ့ပပတ်ထွဲနေလာလေကွာဘဖဲ spps.org groveland metame spps.org fly တကေလဲတဆက်ကလောကဆက်ကလောခုရဲ့တခီခွီသကိုနွီခူဝါ